بالغيب سلام على سر الوجود مع الحب سلام عليه في جميع شؤونه أحمد الدار مع أرواح القلوب من الشرب أنا بقول لا إله إلا الله كنا عبدا جنا بقول لا إله إلا الله حللتم واسطة الرب لا إله المقاتم بالغيب إلى الله go. the high horse. الغاشية إذا قام مخلد لا إله إلا الله أتراه مقيما في صلاة لوحدها لا إله إلا الله ويزول عن الأغيار لله يسجد لا إله إلا الله لقد كان مطاء بظهر وقبيته àìlọ́lá nìsan kọ́nítọ́kì sùdà rántí ràtà òdà. àìlọ́lá wà ń حبا طريفا وتالدا إلا الله أحبكم حقا وبالحب أحمد إلا الله وآل ولا غيري بنشر لحبكم أقود لهذا الحب أهلي فيهتدوا ألح لنا بطنا وظهرا وكلنا لا إله إلا الله الله فاغفر لي ذنبا فاضلين لهم يدور لهم يدور لا اله الله على كل مخلوق وساد وموجد السلام على حبيبي محمد لا إله إلا الله يا سيدي بابا تحيات مغرمين لا إله إلا الله يا سيدي بابا تحيات مغرمين لا إله إلا الله بأمر الله في كل مشهد لا إلا الله بل قيد إلا طامعون لوصلكم لا إلا الله بل قيد قلنا لإله الموعد لا إلا الله رسول إله ta'ala minna ta'ala Amen. Baba. I love.